Just want to inquire what a farmers price are और वो रुकती है और वो ये पूछ वो आ, उसमें एक आध गाड़ी ये पूछती है कि सामान की क्या कीमत है what a farmer prices are कि भैया सामान की कीमत क्या है ले दे के एक गाड़ी रुकी हज़ारों गाड़ियों में दिन भर की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ तनाव है चिंता है कोई कमाई नहीं हुई है पैसा अलग लगा हुआ है और वाइल्ड बेरी और ये जो फल मैंने लगाए हैं रखे हैं वो भी पुराने हो जाएंगे और कीमत कम हो जाएगी जितने में ख़रीदा है उतना पैसा भी शायद ना मिल पाए तो ये सब चिंताएं गरीबों के मन में हैं और इसका मतलब ये कवि ये कहना चाह रहा है कि गरीबों की कितनी सारी चिंताएं हैं और इन चिंताओं में कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जैसे कि गाड़ी रुकी और बड़ी मुश्किल से और वो पूछती है कि कीमत क्या है what are the prices are and one did stop एक रुकी भी but only to plough up grass गाड़ी एक रुकी भी अब कभी कहता है कि वो तो बेचारा प्रतीक्षा कर रहा है निर्धन कि कब कोई आए कब कोई रुके अर्थात सिंबॉलिज्म है प्रतीक है गरीब लोग प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कब उनके उनका भला करने वाले लोग आए लेकिन वो भीख नहीं मांग रहा है वो मजदूरी कर रहा है मेहनत कर रहा है उसे उसकी मेहनत में की कीमत मिले उसकी वो प्रतीक्षा कर रहा है और जो हजारों कारें जिसमें स्वार्थी लोग हैं दुनिया में जो हजारों स्वार्थी लोग हैं वो सब आए चले गए कोई हो सकता है एक आध पूछ भी ले कि ये सामान की कीमत क्या है या एक आध पूछ भी ले कि तुम अपनी मजदूरी कितनी लोगे काम की कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक आध रुक भी जाता है एक रुका भी and one did stop did stop मतलब क्या होता है जोर दे के कहना कि हाँ एक रुका भी स्टॉप्ड नहीं बोले एंड वन स्टॉप्ड ऐसा नहीं कहा है कवि ने कवि ने कहा है one did stop I did go मतलब मैं गया था भाई no you did not go I did go इसको ऐसा भी कह सकते हैं आई वेंट वेंट के बदले आई डिड गो ज़्यादा जोर से ज़्यादा एसर्टिव है I did eat mama don't doubt mama मैंने खाया है शंका मत करो जब ऐसा कहना होता है तो हम कहते हैं I did eat I did go I did sleep I did take bath I did brush मैंने ब्रश किया है मम्मी पूछती ना सुबह बच्चों को ब्रश किया कि नहीं किया किया है नो मम्मा आई ब्रश्ड मम्मा फिर बोल रही हैं देन आई से आई डिड ब्रश जब जोर दे के बोल रहा हूँ तो ऐसा बोला जाता है तो हाँ ऑथर जोर दे के कह रहा है एंड वन डिड स्टॉप और एक रुका भी but only to plough up grass लेकिन वो घास के ऊपर गाड़ी चला रहा गाड़ी को रिवर्स किया आगे पीछे किया तो उसमें घास को उखाड़ दिया उसने to plough up grass plough करना मतलब हम्म, हल चलाना खोद के निकालना तो वो जो गाड़ी का जो टायर था उसके घिसने से घास निकल आई in using the yard to back and turn around yard मतलब वो जगह जो है उसमें गाड़ी को आगे पीछे करने के चक्कर में उस आदमी ने वहां की घास ही उखाड़ दी ले दे के गाड़ी रुकी थी कुछ नहीं किया उसने बस गाड़ी को आगे पीछे किया बैक एंड टर्न अराउंड और मुड़ा और उतने में उसने घास उखाड़ के चलता बना एक और रुका था and another one also stopped to ask the way to where it was bound किस लिए रुका था ये पूछने के लिए कि भैया ये रास्ता कहाँ जाता है ये रास्ता कहाँ जाता है ये पूछने के लिए एक रुका दूसरा रुका बड़ी स्क्रीचिंग साउंड से गाड़ी को रोका गाड़ी आगे पीछे किया कुछ घास को भी उखाड़ दिया उसके टायर ने और चलता बना कल्पना करिए उस दुकान में इतना पैसा लगा के दिन भर की मेहनत आदमी वहाँ कर रहा है खड़ा है ग्राहक की प्रतीक्षा कर रहा है हजारों गाड़ियाँ आई गई कोई रुक नहीं रहा है सब चमचमाती कारों में सेठ जी लोग हैं अमीर लोग हैं किसी को फुर्सत नहीं कि वो दुकान की ओर झांके दुकान की ओर देखे सब अपने मस्त चले जा रहे हैं हम अपने लक्ष्य की ओर कितना दुख हो रहा होगा इन लोगों को कितनी तकलीफ़ होगी कितनी चिंता होगी कुंठा होगी और वहाँ पर एक रुकता है तो वो गाड़ी को ऐसा घुमा के निकल जाता है घास उखाड़ देता है दूसरा रुकता है तो वो पूछता है कि जनाब बताएंगे ये रास्ता कहाँ जाता है and another to ask the way to where it was bound and another to ask could they sell it a gallon of gas अब एक तो हाइट हो गई जिसे हिंदी में कहते हैं आप लोग एक हाइट अरे बड़ी अति हो गई भाई एक और गाड़ी आई उसने पूछा कि क्या एक गैलन गैस मिलेगी विदेश में अमेरिका में पेट्रोल से कार कम चलती है गैस से ज़्यादा चलती है और गैस का जो बेचने का यूनिट है जैसे पेट्रोल का यूनिट लीटर है Like petrol is sold in liter, gas is sold in gallons. Gallon means quantity of uh, gas. 10 gallon means that much quantity of gas. So one car also stopped, one more car. And you know what he stopped for? To ask this poor man, to ask this very poor man, uh, do you have gas? Can you sell me gas? Probably उसकी गाड़ी का गैस ख़त्म हो रहा होगा and now he is asking this poor man can you sell me the gas can you please get me one gallon of gas imagine what a taunt ये सब चिंता के बाद यदि कोई ऐसी बातें करे तो ऐसा लगता है मानो किसी ने मुझे तमाचा मारा हो as if somebody slap me I am already in a very bad shape I means poor poor people are already in bad shape Somebody taunting them, somebody treating them very badly, somebody just shoving them, somebody just neglecting them, somebody just avoiding them. Do you, can you imagine how much insulting it may be for those human beings? Even if they are poor, they are after all human beings. वो गरीब होंगे लेकिन फिर भी आदमी तो हैं उनके अंदर भी फीलिंग है In other words, probably poet is trying to say, please don't do all these things with poor people. Please don't behave this way with poor people. Don't neglect them. Don't laugh at them. Don't show mercy on them. उन पे दया मत दिखाओ. Show empathy on them. Don't uh, cut jokes on them. उन पे मजाक मत करो उनको अनदेखा मत करो उनकी दिक्कत को महसूस करो that is what the author is trying to say यहाँ पे एक आदमी आके मजाक कर गया कि क्या तुम्हारे पास एक गैलन गैस है उसके पास तो बेचारे के पास बहुत कम पैसा है यहाँ गैलन गैस की बात कर रहा है how good this rich man think that was he kind of well read not well read person that he could not make out this small shop may not have anything of gallon gas और ये गैलन गैस की जब बात होती है so these people get further annoyed can't you see that we have come from poor people they couldn't uh, when these people ask do you have a gas do you have gas a gallon of gas so these people reply they don't they can't हमारे पास हो भी नहीं सकता and then bracket again this crossily मैंने पहले भी बताया क्रॉसिली मतलब गुस्से में क्रोध में तीव्र क्रोध में वो अंदर ही अंदर बोल रहे हैं मैं हमारे पास नहीं है क्या तुमको दिखाई नहीं देता दे हैड नन नन मतलब बिल्कुल नहीं होना नो no वन का शॉर्ट बना नन और नन मतलब बिल्कुल नहीं दे हैड नन उनके पास एक गैलन की बात मत करो कुछ भी नहीं है गैस के नाम से डेंट सीट योर सेल्फ क्या तुमको दिखाई नहीं दे रहा है ऐसा उन्होंने कहा नहीं पर अंदर ही अंदर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं as I told you earlier the poor people don't speak much they just keep eating their feeling खुद ही फील करते हैं और खुद ही उसको जज्ब करते हैं चबा जाते हैं सच इज़ द वर्ल्ड दुनिया ऐसी ही है दो खेमे में बटी हुई अमीर और गरीब जिनके पास सब कुछ है और जिनके पास कुछ नहीं है ये कविता जो है उसी की दास्तान है so now we come to almost end of the poem no in country money the country scale of gain no in country money the country scale of gain couldn't you see that we have none no gas and then they further say नहीं है हमारे पास कंट्री मनी क्या होता है what is the meaning of country here याद रखेंगे कंट्री का एक अर्थ है देश और कंट्री का एक अर्थ होता है गांव कंट्री माने गांव कंट्री साइड मतलब गांव I live in a countryside मतलब मैं गांव में रहता हूं तो पोएट ने यहां पर कंट्री साइड का साइड शब्द हटा दिया और कंट्री वर्ड को यूज़ किया है इसका कारण गाँव है the poet has use the word country here for village no in country money the country scale of gain हमारे पास कोई पैसा नहीं है the country scale of gain मतलब कुछ भी नहीं the requisite lift of spirit has never been found country gain मतलब क्या होता है गेन मैंने फ़ायदा प्रॉफिट जो चीज़ पाई उनके पास कुछ फ़ायदा भी नहीं हो रहा है उनको गांव का पैसा कुछ भी मिल नहीं रहा है कुछ फ़ायदा भी नहीं हो रहा है और तो और the poet say the requisite lift of spirit requisite मतलब उचित पर्याप्त लिफ्ट मतलब उठना आप देखते हैं ना बड़े बड़े भवनों में लिफ्ट होता है उठाना पर्याप्त स्पिरिट स्पिरिट मतलब क्या उत्साह यहां पर स्पिरिट का अर्थ है उत्साह है नेवर बीन फाउंड इन गांव वालों में इन निर्धनों में इन वंचित लोगों में पर्याप्त उत्साह भी नहीं पाया जाता बिल्कुल नहीं मिलता कोई उत्साह नहीं है बड़े ये डल हो जाते हैं गांव वाले no in country money the country scale of gain the requisite lift of spirit has never been found to put the people at one stroke out of their pain. To put these people at one stroke. These people matlab the poor people, the needy people, the downtrodden, the people living in village, the workers, the farmers, at one stroke out of their pain कौन इनको मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि कौन इनको एक झटके में एट वन स्ट्रोक मतलब एक झटके में कौन इनको एक झटके में इनके दर्द से बाहर कर देगा और इनको राहत दिलाएगा I can't help owning the great relief मैं नहीं जानता कि कौन ऐसा करेगा कौन इनको राहत दिलाएगा ग्रेट रिलीफ रिलीफ मने राहत कौन ऐसा करेगा जो इनकी सारी समस्याओं को एक झटके में समाप्त कर दे इनके दुखों को इनके दर्द को तुरंत समाप्त कर दे to put these people at one stroke out of their pain out of their pain pain मने दर्द तकलीफ़ दिक्कतें कठिनाइयाँ and then next day as I come back into the same और फिर अगले दिन जब मैं वापस अपने सेंस में आऊँगा यहाँ ऐसा क्यों बोल रहा है क्योंकि कवि ने शुरू में कहा है कि मैं ये सब कल्पना कर रहा हूँ मैं सब सोच रहा हूँ इनकी तकलीफ़ों को सोच रहा हूँ इनकी दिक्कतों को सोच रहा हूँ इनकी कठिनाइयों को सोच रहा हूँ इनकी व्यवस्था को समझ रहा हूँ महसूस कर रहा हूँ लगातार और ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि कौन इनकी समस्याओं का निराकरण कर सकता है और जब अगले दिन मैं अपने सेंस में वापस आऊँगा जब मैं अपने आ, उसमें वापस आऊँगा समझ में I come back into the sane sane मतलब समझदारी you are very sane person तुम बड़े समझदार व्यक्ति हो इन सेन मने पागल इन सेन मने पागल ना समझदार और सेन मने समझदार सो so, जब मैं अपनी वापस उसमें आऊँगा होश में समझ में आऊँगा I wonder how I should like you to come to me मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं कैसे चाहूँगा कि तुम किस रूप में मुझे मिलो I wonder how I should like you to come to me कैसे तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए ये मैं सोच रहा हूँ इसी ऊहा पोह में हूँ किस रूप में मिलूँ and offer to put me gently out of my pain और कोई मुझे जेंटली मतलब बड़े आ, आ, बड़े शांत तरीके से बड़े आराम से कोई मुझे अपने इस दर्द से निकाले कौन से दर्द से जो मैं महसूस कर रहा हूँ किन के लिए इन गरीबों के लिए इन सर्वहारा वर्ग के लिए इन कमज़ोर लोगों के लिए जो मैं दर्द महसूस कर रहा हूँ इस दर्द से मुझे कोई जेंटली निकाले सरलता से आराम से निकाले बड़े झटके में नहीं मैं नहीं तो कवि यहाँ पे अपनी एक तरीके से हताशा भी बताता है एक तरीके से उम्मीद भी बताता है and in this last paragraph he is talking about that I have been all along feeling the pain for this people all along I have been feeling very sorry for this people बड़ा अफसोस होता है इन लोगों के लिए and all along I have been thinking that will there be somebody who will come and rescue them out of their condition जो उनको गरीब लोगों को उनकी स्थिति से निकालेगा उबारेगा एट वन स्ट्रोक क्या एक दिन में ऐसा हो पाएगा एक झटके में क्या संभव है और फिर ऐसा मैं सोच रहा हूँ एंड देन और अचानक फिर अगले दिन जब मैं अपने सेंस में वापस आता हूँ यानी जागता हूँ जब मैं तब मैं सोचने लगता हूँ I should like you to come कि तुम किस तरह मेरे पास आओ और मुझे मेरे दुख से मुझे इस दर्द से किस तरह निकालो so the last paragraph is about the poet's feelings poet is trying to say ऐसा लगता है कि The sound of village is always in a complaining voice, is complaining nature, complaining about their pitiable condition. Whatever is coming out of that village in terms of sound voice is nothing but complaints against the system, against the rich, against the city people. And I cannot help accepting it that somebody will come and at one stroke he will cure all these ills. I cannot accept it. कि कोई आएगा और एक दिन में हटा देगा and then, as I said earlier, uh, sane means hosh me. The author again says, कि one day when I'll, or next day when I'll come into my sense, then I'll be surprised. And I'll expect, मैं अपेक्षा करूँगा कि आप मेरे पास आए और मुझे जेंटली मतलब चुपचाप प्यार से आराम तरीके से हड़बड़ाए ना चुपचाप मुझे धीरे से धीमे से इस दर्द से मुक्त करने का प्रस्ताव दें कौन सा दर्द डाउन ट्रॉडन का दर्द निर्धन वर्ग का दर्द कमजोरों का दर्द शक्तिहीन लोगों का दर्द इससे मुक्त करने का प्रस्ताव दें अर्थात he is expecting there will be some people will come forward to help out this people and with that this poem comes to an an end now you have understood you must have understood the way the poet has seen the world divided between the haves and the have-nots. उन लोगों की संख्या बहुत है जो निर्धन है जो ज़रूरतमंद हैं जिन्होंने ऐशो आराम नहीं देखा है and at the same time, while describing about the misery of these people, the poet does not forget to the highlight, to highlight the cruel nature of the people who are rich. how cruel they can be, how selfish they can be. And he warns the world, he warns the poor that don't come into the trap of these rich people. Whatever they tend to do for you is not for your good, actually they do it for their own selfish gain. And in the process, you will lose your own identity. You will become dependent on the rich. You will lose your freedom. You will lose your old habits and you will be nowhere. That means your condition will worsen further. आपकी स्थिति और बिगड़ जाएगी So with that, this poem comes to an end. Now we take up the summary of the poem. Now with the end of this poem, before we move on to the question answer, let's do some kind of uh, grammar which is a part of this poem that you ought to know and questions are asked on that. One, I, one thing I told you about rhyme and I said that rhymes are something where the last words of the lines have similar sound. इस कविता में आपको लग रहा होगा कि इसमें सिमिलर साउंड नहीं है लेकिन आपको ये बताना चाहूँगा कि इस कविता में भी कई जगह राइम्स हैं दो it is called inconsistent rhyme. Why inconsistent? Because they don't come regularly. Inconsistent मतलब अनियमित तो अनियमित रूप से यहाँ पर rhyme है ये आपको याद रखना है उदाहरण के लिए एक line यदि मैं पढ़ूँ तो that line is ahead and pled. These are the two lines that you can see which form a part of uh, this particular poem as inconsistent. Now the next is epithet. What is an epithet? An epithet is something like uh, when we say uh, man's best friend. यदि हम किसी जानवर के लिए कहें man's best friend, तो हम और आप automatically समझ जाएंगे हम dog की बात कर रहे हैं We are talking about dog. Similarly, there is an example here, polished traffic in this poem. What is the meaning of the word polish the traffic? As I told you, traffic means कारें. Traffic does not mean जो वहाँ की आवाजाही ट्रैफिक का अर्थ होता है कार यहाँ पे उसके लिए तो ये जो पॉलिश्ड वर्ड यूज़ किया है वो आवाजाही का पॉलिश्ड नहीं है वो पॉलिश्ड कारों के लिए है so epithet is that noun which is preceded by an adjective and it is used in a different way using the tools which are there in for example car के लिए क्या शब्द यूज किया ट्रैफिक सो पॉलिश्ड ट्रैफिक में traffic is a word which is epithet next is personification. What do you think to be the meaning of the word personification? Personification का अर्थ होता है किसी निर्जीव चीज को मानो जान हो उसमें लाइफ हो ऐसा बताते हुए कहना पर्सन बना देना किसी को उसमें जीवन है ऐसा महसूस करते हुए बात करना that is called personification so in this poem an example of personification could be what a road side stand that too pathetically pled pathetically का अर्थ मैंने आपको बताया था बड़े दयनीय तरीके से बड़े करुणा भरे शब्दों के साथ और प्लेड प्लीड से बना है plead P L E A D plead करना मतलब अनुरोध करना बार बार निवेदन करना आग्रह करना प्लीड प्लेड प्लेड अब क्या रोड साइड स्टैंड जो है अर्थात वो दुकान है क्या वो प्लीड करेगा ऐसा तो संभव है नहीं it is not possible that a shop will plead पर इसका अर्थ ये हुआ कि शॉप के अंदर रहने वाले लोग जो हैं जो दुकानदार हैं वो प्लीड कर रहे हैं पर उसको ना कह के उसकी ओर संकेत ना करके पोएट ने उदाहरण दिया है शब्द लिया है द स्टैंड सो स्टैंड जो है वो क्या हो गया परसोनिफाई कर दिया है पोएट ने स्टैंड को एक एक साकार रूप मानो एक जीवंत चीज़ मानते हुए उसने यूज़ किया है शब्द pathetically Played so having done inconsistent rhyme having done personification, having done epithet, now let's move to the next one. In this, again you have the same uh, personification, example of personification and that is sadness that lurks. दुख जो है वो झांक रहा है क्या दुख कभी झांकता है वो तो दिखाई भी नहीं देता महसूस होता है तो दुख झांक रहा है से पोएट का तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति वहाँ हैं उनके चेहरों में उदासी दिख रही है मुंह उतरा हुआ है निराश दिख रहे हैं तो उसके लिए फिर ये यूज़ कर रहा है सैडनेस दैट लर्क्स जो मानो छिपके देख रहे हों दुख जो है वो छिपके दिखाई दे रहा है so this is another example of personification Richard's the honest king now here we again say the honest king stand for Richard. We move on to the next one. As I said, having done this, the gist of the poem needs to be known to you because you are asked to write summary of the poem. What is this poem all about? In brief, if I say, to start with, through this poem, Robert Frost, he has uh, expressed his you know, displeasure unhappiness, anger at uh, the behavior of the rich people, the behavior of those who have money. What kind of behavior? Behavior which is indifferent, behavior which is not friendly to these poor people. At the same time, about the poor people, he speaks about spending some money, managing some money to spend on uh, building a small shop that he calls as a stand in a highway just on the edge of the road. This stand, he says, is uh, containing few items for the cars which pass by with the idea that people will buy some items. And as I told you, he had wild berries and few other things. Next. But unfortunately, what happens? Unfortunately, the passersby the कारें जो गाड़ियां हैं वे गाड़ियां कोई रुकती नहीं और रुकती ही नहीं बल्कि अनदेखा कर जाती हैं they keep moving they keep moving and it looks that probably they are not bothered about the poor people they have no sentimental value for the conditions of the poor give an example he says कि वादे तो करते हैं Promise are made by people कि हम ये करेंगे हम आपके लिए ये बनाएंगे you remember in the last of the stanza the poet mention that some people come and buy their land and promise them to provide promise them that they'll be provided with comfort in city and the poor people know that these are like political promises, selfish promises never to be fulfilled. And at that, the poet expresses his helplessness. He says that such poor people are taken for granted by the rich community, by those who have. Unfortunately, the shop remains open the whole day, but no one comes. No one stops the car. And even if somebody stops, he gets down to criticize, to condemn. Condemn what? the shop for spoiling the beauty of the nature. Or it ploughs up the grass. When they apply brake, the grass comes out of it. Don't they spoil the beauty of the nature around? But who is bothered to condemn these people who are driving rash and then spoiling the beauty, spoiling the grass? No one. This one-sided behavior of the rich is strongly despised by the poet The next one. And as a result, what happens is that uh, while the word that he uses is greedy good doers. Here again I would tell you one thing. As I said yes, the other day, can there be good doers and greedy both कोई अच्छा हो और लालची भी हो जो लालची होगा वो अच्छा नहीं होगा and similarly can there be beneficent beast of prey no they are two opposite thing जब ऐसे शब्दों का उपयोग होता है which are totally contradictory to each other then ऐसा उपयोग कहलाता है oxymoron in grammar English grammar such word such phrases are called oxymoron greedy good doers is one oxymoron beneficent beast of prey is another of So in this, the poet finally, he comes to the conclusion that the life of the people in the interiors, in the villages or downtrodden is not that uh, to be happy about. The next one. Thereafter, he further says, the author, that uh, these people need some kind of comfort from us, some kind of solace from us. And he expects that there will be somebody who will come, who will come to me and will relieve me of the pain that I am facing all through. Pain being caused by the misery of these downtrodden people. He agrees that it cannot be done overnight. It cannot be done at one stroke as he calls it. But all the same, he wants to emphasize on human beings that please have some kind of feelings for these, have not some kind of sentimental feelings for those who belong to the other side of the fence, who may not be rich, who may not have comfort, who may not have luxury and so on and so forth. So it's a message that the author intends to give to the common man. A few questions, about 8, 9 questions in this, which I understand are of, of immense use to you. And we'll go with them one by one. But of course, I will not be answering all the questions, giving you some guidelines. The first of the question is the city folk who drove through the countryside had paid no heed to the roadside stand or to the people who ran it. If at all they did, it was to complain. Which lines being said out in this? What was their complaint about? इसका शीर्षक ये है इसकी इसका का अनुवाद ये है कि जो लोग गाड़ियाँ चला के जाते थे वो कोई ध्यान नहीं देते थे इन गरीब लोगों के दुकानों की ओर या उनके काम की ओर बल्कि कुछ शिकायत कर देते थे तो ऐसी क्या शिकायत थी the answer is they would get down and they would complain about spoiling the beauty of the nature because they thought that this stand which is build there unpainted और poorly painted artless is not fitting into the scheme of things of nature At the same time, their indifference was also something very, uh, you know, uh, uh, something very uh, uh, making the writer unhappy about it. Next question. The government and the social service agencies appear to help the poor rural people. I put a question mark to this to you. Do they really help the poor people? Further, the question continues, but actually do them no good. Pick out the words and phrases that the poet uses to show their double standard. ऐसे शब्द निकालें कविता से जो डबल स्टैंडर्ड बताते हैं किन लोगों का जो लोग बातें तो अच्छी करते हैं लेकिन वादे पूरे नहीं करते what are those words number one, there are two words basically, as I said. One is greedy and you can pick up the further word on that. The second is sadness. From these two, you try to identify the words where promises are made only to be broken. Pick out the words and phrases that poet uses showing this double standard. Right, so we move to the next question now. Question number three. What was the plea of the folk who had put up the roadside stand? Plea mane kya? Nivedan. Stand. Unke, unka kya stand tha? जिसके आधार पर उन्होंने रोड साइड पर स्टैंड बनाया था और यहाँ पर स्टैंड कर थे दुकान folk means local people F O L K folk means local people तो लोकल लोगों का क्या कहना था रोड साइड स्टैंड के बारे में जिन लोगों ने जो रोड साइड स्टैंड बनाया था वो बार बार ये याचना करते थे कि हमसे कुछ खरीदो try to understand they never ask for money never asked for cash. Daan ke roop mein, in the form of dole, or as I said, in the form of arm, A-L-M. They only wanted that you must buy something from us and in the process, you will help in better flow of money. They knew that if money flows, it helps everyone grow better poet also points out that city life depends a great deal on these villagers and their work. And unless and until the city people, the urban people, they spend money, the city life cannot grow further. It will wither away. That is what he is trying to say. Wither away, matlab murjha jana, maine aapko bataya tha. So, the folk used to plead. They plead for buying certain things from them. They wanted that uh, some people stop and buy and in the process give them cash. Next question. That this question is about the pain that the poet suffers. If you recall in the poem, a point comes when poet pours out his feelings, pours his heart out, P-O-U-R, pour. So the question is, which lines tell us about the insufferable pain, insufferable pain that the poet feels at the thought of the plight of the rural poor. Which are those lines? ऐसी कौन सी पंक्तियां हैं जिससे स्पष्ट होता है कि कवि को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है किससे इन गरीबों की स्थिति को देखकर the lines are Hope you can identify but still here is a cue I can't help owning the great relief it would be I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of pain. At one stroke, एक ही बार में इनकी तकलीफ़ों को कोई दूर कर दे मैं ऐसा कल्पना नहीं कर सकता आई कान हेल्प ये मेरी पहुंच के बाहर है and then he speaks further about the pain that he have it is for you dear friend to add up those lines in continuation to these two lines that I have just spoken. Well now, next question. The question is, uh, what is the childish longing childish longing in inverted comma that the poet refers to. why is it in vain? Why is it in vain? याद रखेंगे वेन के साथ हमेशा पहले इन आता है इन वेन मतलब व्यर्थ होना ना what is childish longing to long means to crave for something long का एक अर्थ होता है लंबा एडजेक्टिव है and to long is a verb it means to crave बड़ी तीव्र इच्छा होना longing for what something what was that And childish longing, author says further, childish, as I told you, is a negative quality of children. ऐसी आदतें बच्चों की जो अच्छी नहीं मानी जाती बहुत रोना बहुत चिल्लाना बहुत जिद करना आ, आ, बहुत तोड़ा फोड़ी करना आदि आदि so author is asking the the question is what is the childish longing that the poet refers to. Why is it in vain? Vyarth kyun gaya childish longing? Because childish longing was something that persons who are running the roadside stand, they always crave for people to stop by, always expect customers, always expect that somebody will come who is driving down from one place to another and see a shop suddenly and he'll get down. That doesn't happen. Normally when we travel long, do we stop by when we see a shop? No, we are bothered about the last end of our journey. And so with this, uh, this series of question answer comes to an end. Five questions should be enough for you. And beyond that, now the exercise that you need to do is uh, read those grammatical qualities which we have been able to identify. This question is about the pain that the poet suffers. If you recall in the poem, a point comes when poet pours out his feelings, pours his heart out, P-O-U-R, pour. So the question is, which lines tell us about the insufferable pain insufferable pain that the poet feels at the thought of the plight of the rural poor. Which are those lines? ऐसी कौन सी पंक्तियां हैं जिससे स्पष्ट होता है कि कवि को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है किससे इन गरीबों की स्थिति को देखकर The lines are Hope you can identify, but still here is a cue. I can't help owning the great relief it would be. I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of pain. At one stroke, एक ही बार में इनकी तकलीफ़ों को कोई दूर कर दे मैं ऐसा कल्पना नहीं कर सकता आई कांट हेल्प ये मेरी पहुंच के बाहर है and then he speaks further about the pain that he have it is for you dear friend to add up those lines in continuation to these two lines that I have just spoken. Well now, next question. Question number three. What was the plea of the folk who had put up the roadside stand? Plea mane kya? Nivedan. Stand. Unke, unka kya stand tha? जिसके आधार पे उन्होंने रोड साइड पर स्टैंड बनाया था और यहाँ पर स्टैंड करते दुकान folk means local people F O L K folk means local people तो लोकल लोगों का क्या कहना था रोड साइड स्टैंड के बारे में जिन लोगों ने जो रोड साइड स्टैंड बनाया था वो बार बार ये याचना करते थे कि हमसे कुछ खरीदो try to understand they never ask for money never ask for cash दान के रूप में in the form of dole or as I said in the form of ALM, A-L-M. they only wanted that you must buy something from us and in the process you will help in better flow of money. They knew that if money flows, it helps everyone grow better. Poet also points out that city life depends a great deal on these villagers and their work. And unless and until the city people, the urban people, they spend money, the city life cannot grow further. It will wither away. That is what he is trying to say. Wither away matlab murjha jana, मैंने आपको बताया था. So, the folk used to plead they plead for buying certain things from them. They wanted that uh, some people stop and buy and in the process give them cash. Next question, that the government and the social service agencies appear to help the poor rural people. I put a question mark to this to you. Do they really help the poor people? Further, the question continues, but actually do them no good. Pick out the words and phrases that the poet uses to show their double standard ऐसे शब्द निकालें कविता से जो डबल स्टैंडर्ड बताते हैं किन लोगों का जो लोग बातें तो अच्छी करते हैं लेकिन वादे पूरे नहीं करते what are those words number one there are two word basically as I said one is greedy and you can pick up the further word on that. The second is sadness. From these two, you try to identify the words where promises are made only to be broken. Pick out the words and phrases that poet uses showing this double standard. Right, so we move to the next question now. Having given you guidelines to some of the questions, now there are three more questions uh, which are short for you to find out the answer and write in your own words. One is, what made the farmers put up a stand in front of his house? What made the farmer put up a stand in front of his house? What does the flow of money do for cities? These are two questions combined in one. What does the flow of money do to cities? Question number two. What did the roadside stand plead for? किस चीज का रोड साइड स्टैंड अनुरोध कर रहा था question number three why do some car owners stop at the stand? on the one hand, the poet says nobody stops. But here is a question, if at all there is some stop, why do they stop? And what do they do? The last question that you can have is, out of this, what did the people who stopped at the stand complain? Now the complaint is not from the poor people, but from those who come by uh, shining cars, polished cars. What did the farmer sell? That's all. These are short questions and so you should be uh, hunting around for these answers, for its answer from the book. The question is, uh, what is the childish longing? Childish longing in inverted comma that the poet refers to. Why is it in vain? Why is it in vain याद रखेंगे वेन के साथ हमेशा पहले इन आता है इन वेन मतलब व्यर्थ होना ना what is childish longing to long means to crave for something long का एक अर्थ होता है लंबा एडजेक्टिव है and to long is a verb it means to crave बड़ी तीव्र इच्छा होना longing for what something what was that and childish longing author is further childish as I told you is a negative quality of children ऐसी आदतें बच्चों की जो अच्छी नहीं मानी जाती बहुत रोना बहुत चिल्लाना बहुत जिद करना आ, आ, बहुत तोड़ा फोड़ी करना आदि आदि so author is asking the the question is what is the child longing that the poet refers to why is it in vain व्यर्थ क्यों गया ये child longing because child longing was something that who are running the road side stand They always crave for people to stop by, always expect customers, always expect that somebody will come who is driving down from one place to another and see a shop suddenly and he'll get down. That doesn't happen. Normally when we travel long, do we stop by when we see a shop? No, we are bothered about the last end of our journey. And so with this, uh, this series of question answer comes to an end. Five questions should be enough for you and beyond that now the exercise that you need to do is uh, read those grammatical qualities which we have been able to identify. Having given you guidelines to some of the questions, now there are three more questions uh, which are short for you to Find out the answer and write in your own words. One is, what made the farmer put up a stand in front of his house? What made the farmer put up a stand in front of his house? What does the flow of money do for city? These are two questions combined in one. What does the flow of money do to cities? Question number two. What did the roadside stand plead for? किस चीज का रोड साइड स्टैंड अनुरोध कर रहा था question number three why do some car owners stop at the stand? On the one hand, the poet says nobody stops. But here is the question, if at all there is some stop, why do they stop? And what do they do? The last question that you can have is, out of this, what did the people who stopped at the stand complain. Now the complaint is not from the poor people, but from those who come by uh, shining cars, polished cars. What did the farmer sell? That's all. These are short questions and so you should be uh, hunting around for these answers, for its answer from the book.